はい皆さんこんにちはタートルです今回は一緒にプランクでお腹を引き締めていきましょう3分間ありますので一緒に頑張っていきましょうまずはうつ伏せになって準備をしてくださいテンポが上がるまでゆっくり今のうち休んでください今から時刻の3分プランクが始まっていきます肘は肩幅足も肩幅です まずは通常のプランクの体勢から始まっていきます腰が反れないように腰を丸める感じでお腹を引き締めてください呼吸は通常通り頑張ってキープしていきましょうお腹の力を緩めないお尻を締めたままキープしてください徐々に プランクの種類を変えていきます今度は膝をついた状態で肘を前に出して後ろに下げて肘で歩く感じで膝つきプランクを行いますリズムに合わせてお腹を効かしていきましょうお腹が辛くなっても 意識は肘を動かすそこに向けてくださいはい肘をしっかり前に出して今度は膝をついたり上げたりしますリズムに合わせて膝つきプランクをタップしてください肘を前に出すと膝が浮かない方は少し肘を手前に押しても OK ですもう一度肘で歩きます 頑張っていきましょう膝でタップしますリズムに合わせて膝を持ち上げて肘の位置はできるだけ前ですお腹が疲れてきても頑張っていきましょうお腹をいじめていきましょう腰が反れないようにお尻は締めたままです頑張っていきましょう踏ん張り踏ん張りどころです お腹が辛くなってきてますタートルもお腹が死にそうです今度は通常のプランクに帰ります頭の中を真っ白にしてくださいお腹が痛いお腹が疲れてきた問答無用です頭の中を無にします今度はお尻を振って腹筋の横外腹斜筋を鍛えていきますできるだけ大きくお尻を振って1 2 12リズムに合わせて腹筋なんか疲れてないよまだまだいけるよ今度はハイプランクキープです呼吸を戻していきましょう腰が反れないようにキープです手は肩の下よりも少し前ですお腹が疲れてるそんなの嘘です全然お腹は疲れてませんまだまだいけます頑張っていきましょう あと少しです頑張って膝タップです踏ん張りどころです腹筋痛くないあと少し君ならできるやればできる自分を知ってるはずだ 地獄の3分プランクお疲れ様でしたお腹にしっかり効いたと思いますこれを一緒に毎日3分だけです頑張ることでお腹がキュッと引き締まってきますんでこれからも動画を見ながら継続してやってもらえたらと思いますお疲れ様でした